Christen. Ja. Ist die Piratenpartei eine Glaubensgemeinschaft oder doch eine Sekte? Weder noch. Weder noch. Sie ist eine Partei, die sich allerdings jetzt gerade selber zerlegt und offenbar ihren Ansprüchen gescheitert ist. Ja, leider. Ja. Also. Aber man kann nichts tun. Nein. Man kann sich auch, muss sich auch nicht mit wählen, aber na gut, lassen wir